क्षमा गणी दोस्तों मैं सीदीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ हूँ हूं सगला लोगारो ई ट्यूटोरियल में स्वागत करो કરું ट्यूटोरियल थाने कैंप स्टूडियो ने જાણન वास्ते मदद करे पढ़नो घणो ही छोको हो जावे जब बोलन दे हाथे फोटो ही दिखाई देवे सुनन देखने वाली चीजा हगलाऊ हावड़ समझ में आवे कैम स्टूडियो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जिम्मे बा हगली चीजा रिकॉर्ड हो जावे जबकि आप कंप्यूटर ही स्क्रीन में देखा हाँ પછી आपा बिने पाछा भी देख सका एरो मतलब है आपा कैम स्टूडियो घणी सारी चीजा करण वास्ते काम में ला सका जिया नयो सॉफ्टवेयर री चीजा ने दिखावण वास्ते स्कूल कॉलेज में ऑडियो वीडियो क्लास लेवण वास्ते ट्रेनिंग री वीडियो मूवीज बनावण वास्ते की काम में दिखावण वास्ते एवीआई फाइल ने फ्लैश एसडब्ल्यूएफ फाइल में बदलण वास्ते ये सॉफ्टवेयर ने कम ही लोग जाने हैं અને ઘણા ही काम में ले सका इन्हें स्टूडियो ने Microsoft Windows M E N T चार दो हजार वे साथ काम में ला सका बस थाने चार हजार मेगा हर्जो प्रोसेसर चाहिए एम एमबी रो रैम एम एमबी रो हार्ड डिस्क चाहिए ये प्रोग्राम ने चलावण वास्ते स्टूडियो अगला वास्ते खुलो सॉफ्टवेयर है थे जी साइट में जाओ जने वो कैम्प स्टूडियो वेबसाइट खोल दी પછી નીચે સ્ક્રોલ કરન લિંક માતે ક્લિક કરન डाउनलोड करो अब मैं जिया क्यों बिया करो जन कैम स्टूडियो थाने पीसी में डाउनलोड हो जाए एक बार वो कैम स्टूडियो थाने पीसी में डाउनलोड हुई गो जन પછી आइकन माते दो बार क्लिक करन बिने चालू करो वो करणु कैम स्टूडियो रो डायलॉग बॉक्स खुल जाए थाने एक मेन मेन्यू विंडोज रे दाई तरफ देखी बी फाइल में थाने रिकॉर्ड करण वास्ते स्टॉप करण वास्ते पॉज़ करण वास्ते अणु एग्ज़िट वास्ते ऑप्शंस मिली थाने अगला वास्ते बटन मिली रिकॉर्ड करण वास्ते लाल बटन पॉज़ करण वास्ते स्लेटी बटन एंड रिकॉर्डिंग बंद करण वास्ते नीलो बटन वो ध्यान रखना चाहिए कि रिकॉर्डिंग करणु पहली बार जगह कैप्चर कर लेनी चाहिए जगह में तीन ऑप्शन का विकल्प है अगर से कोई जगह चुन लो रिकॉर्ड माते क्लिक करूँ थाने स्क्रीन मात्र एक चार कोण की जगह में ली जिपे कैप्चरिंग शुरू हो जाए अगर थे एक फिक्स जगह चुन लो जन थे कैप्चर जगह ने पिक्सल्स में स्पेसिफाई कर ले अगर थे पूरी स्क्रीन चुनो जन थे पूरी स्क्रीन कैप्चर कर ले कैम स्टूडियो री एक दूजी अलग बात है इनेबल ऑटो पैन अगर ई ऑप्शन ने चुनो जिन्हें कैप्चर जगह कर्सर लारे चाली जटे भी कर्सर कैप्चर रीजन में जाए ओ करणु स्क्रीन कैप्चर बटे हुई जटे हगलाऊ घणो काम हुआ थे पैनिंग ट्री री स्पीड ही चुन सको हो ऑप्शंस रे नीचे वीडियो ऑप्शंस है जटे से रिकॉर्डिंग वास्ते कंप्रेसर चुन सको जीनो वीडियो फाइल री जगह छोटी रेवे अपने आप ही कंप्रेसर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 में भी पर थे ड्रॉपबॉक्स में दियोड़ा कंप्रेसर्स और कोड चुन सको अथे कोड्स ने अपनी जरूरत के हिसाब में इंटरनेट हुई डाउनलोड कर सको वीडियो ऑप्शंस में जान थे थानी वीडियो रिकॉर्डिंग हावल कर सको जिर वास्ते थे फाइल साइज क्वालिटी और फ्रेम रेट्स चुन सको की फ्रेम कैप्चर फ्रेम और प्लेबैक रेट ने सेट करने वास्ते पहली ऑटो एडजस्ट बटन ने अनचेक करो पछे अपनी जरूरत के हिसाब चीज़ा सैट कर लो ई ट्यूटोरियल ने रिकॉर्ड करने वास्ते मैं माइक्रोसॉफ्ट वीडियोस एक काम में ली जिमें की फ्रेम ने पांच माते सैट करियो कैप्चर फ्रेम ने 200 माते सैट और प्लेबैक रेट ने पांच माते सैट करी क्वालिटी ने मैं 50 तक कम कर दी बार बार कोशिश कर अलग अलग वैल्यूज लेन मैंने ठा पड़ गए कि ये वैल्यूज हगलों बढ़िया है output quality and file size वास्ते कर्सर ऑप्शन ने चुनन आप ध्यान दे सका कि बात चीजा माते जट काम ही है ऑप्शंस में जान कर्सर ऑप्शन माते क्लिक कर जट थे कर्सर दिखावण वास्ते अन छुपावण वास्ते माते क्लिक कर सको अपने आप हूँ कर्सर दिखावण वाले ऑप्शन चुनियोड़ो है अटे कर्सर री तीन चॉइसेस दियोड़ी है पहलो असल रो कर्सर दूजो कस्टम कर्सर जो आप ड्रॉप बॉक्स में जान चुन सका तीजो आप कंप्यूटर में जा कर्सर फोल्डर में जा डाउनलोड कर पच से कर्सर रे आगे पीछे री जगह हाईलाइट में ला सको बॉक्स में टिक करण हाईलाइट रो रंग रूप और साइज भी सेट कर सको अब ओके माते क्लिक करो थाने थारे कर्सर में की बदलाव कोने दिखी पर जको रिकॉर्डेड वीडियो है बी में कस्टम हाईलाइटेड कर्सर दिखी मैं इन्हें करण बताऊं अपने आप वो कैम स्टूडियो आवाज़ रिकॉर्ड कौन करें थे माइक्रोफोन आवाज़ रिकॉर्ड कर सको वो ऑप्शन टिक करण थे एक चोखो ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल बना सको थे थाने कंप्यूटर वाला स्पीकर हूँ ही आवाज़ रिकॉर्ड कर सको दूजा ऑप्शन है जिया प्रोग्राम ऑप्शन जिमें दूजा और ऑप्शंस वे ये ऑप्शंस हूँ थे तरीको हावल कर सको मियाँ कैम स्टूडियो जब वो रिकॉर्डिंग शुरू करे और बंद करे रिकॉर्डिंग शुरू करण वाले प्रोग्राम ने टिक कर छोटो करो वो करण कैम स्टूडियो सिस्टम ट्रे में छोटो हो जाए स्क्रीन रे दाए कोने में अब थे दो कैम स्टूडियो आइकन देखो सिस्टम ट्रे में वो यह है कि मैं इस ट्यूटोरियल में कैम स्टूडियो काम में लेन प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ हूँ रिकॉर्ड टू फ्लैश ऑप्शन में ये सगला सब ऑप्शन हुए कीबोर्ड शॉर्टकट में जरूरी की सरल तरीक़ो खो सको या record pause stop and rest ये सगला में की भी की कुछ चुन सको मैं आशा करूँ कि मैं बराबर सूचना दी कैम स्टूडियो शुरू करने वास्ते वो सॉफ्टवेयर ने काम में लेन audio video tutorials and online video living modules बना सको तो एक बार कैम स्टूडियो री बेसिक में मास्टरी कर लो जन चाहो कि ओळखीचे इडी नई ही देखो जब तक मैं Neelam C D IIT Bombay की तरफ खमा ॻणे करूँ और देखने वास्ते धन्यवाद